这个视频，咱来讲讲看图解决问题。只有一些小兔子，如果在它们下面加个大括号，再写个问号，只表示的是啥意思呢？问号在大括号这儿，而大括号把所有的兔子都括起来了，那其实就是问你所有兔子一共有几只。列式的话，该怎么列呢？求一共用加法，左边有四只，右边有三只，一共就有四加三等于七只。当然，也可以列成三加四等于七只。 搞定。如果现在右边的小兔不用你数了，而是直接告诉你，你还会列式求总数吗？哈哈，这更简单，直接左边数出的四加上右边现成的五等于九只。看图求总数你已经会了，现在我把图换一下，你还知道什么意思吗？大括号下面写着十个，表示所有的气球是十个。问号在左边这堆气球的上面，那就是让求左边有几个气球。 整幅图的意思就是，原来有十个气球，飞走了两个后，还剩几个呢？该咋列式呢？求剩下的要用减法，列式就是十减二等于八，还剩八个。好了，这个视频我就给你讲了看图解决问题。一起总结一下：大括号括着谁，下面的这个数就表示谁；问号在谁那儿，就表示要求谁。求一共用加法，求剩下的用减法。怎么样，明白了吧？拜拜。